球のマントルからこんにちは。ゆっくりレ夢ムです。相方が2000度のところにいるゆっくりマリサだぜ。そんくらい余裕でしょ。2000度のところにいて平気なのは人間超えてると思うんですが。やべえマリサが切れた全員殺されるぞ。切れた時の私怖すぎない。まあ侮辱されたことは100万もらって許すとして今回は何をするんだ ?100 個譲って許すとしてじゃなくてガチの請求来るじゃん。ちなみに今回は BGM がありません。潔く言えば何でも許されると思う中す。それでは、試合が始まるまでカットとでも思ったか ということでアナイアレーションサンドボックスについてのご紹介、無駄に凝ってるのなんなんこのゲームは通常通り4チームで構成されるんですよ。ほう、ただいつもと違うのは全職用が使えるところですね。これにより自由な、そして最高の時間がやってくるわけですね。あれ地震でも起きてますそれでは、やっていきましょう。 ということで始まりましたサンドボックス。マップ名はアナザーと読むらしいです。別。っていう意味だな。ということで鉄を掘りに来ました。かなり人がいるな。そんなわけ乗車率200%で草帰ってきました。ちなみに今使ってるのはエンダーかまど、エンダーチェストのかまど版だな。ちなみに今回はギルドメンバーで拠点を落とします。俗に言う蛮族ムーブですね。 それにしてもこんなに食料が並んでると圧巻ですね。アナイアレーションの壮大さを感じられるな。追加を取ってます。おなんやそこの黒巻き、ダイヤブロックをいただきました。早速換金しようかと思います。勝手にそんな機能追加しないで。バージョン1.21、ヤクザを追加しました。子供泣かす気か、ダイヤブロックは同じギルドメンバーの方にあげておいたぜ。お前手数料請求するからな。こんなこと言う奴は体を八つ咲きにされてほしいぜ。 ということで畑を使いますかアナイアレーションの畑はファーマーが使うと色々なものが手に入るんだぜ。グリーンカードは手に入りますか手に入るわけないよ。アメリカの永住権は敵がいるじゃないか。今回音ないから伝わりづらいけどな。ここは私の。 残念だったな。バカめ、アイアレーションは拠点がある限り無限にリスポーンできるのだ。死んで味方に迷惑をかけたことには変わりなくないかマリサの正論攻撃嫌いだわ。敵がいるな。ここは私の大和魂で精神攻撃します。具体的には、夜寝られなくしたり無言電話をかけたりですね。対策方法が思ったよりもガチ。ということで敵を倒せました。はい、殺人罪。金を掘りに行きます。どうせすぐ死ぬんだろうな。そんなわけないジェリア。ムカつくから殴っていいマリサの行動が基本的にやべえやつなのおかしくない敵がいますね。逃げられてしまったな。そう思うならまだ三流だな。吹き飛ばすぞ。その心は、 説問の意味がわからん。金を掘っています。穴やレーションでは金はポーションを作る材料になるんだぜ。拠点を落とすためのポーションを作っています。ちなみに15分くらいカットしました。これは笑える。しばき倒すぞ。エンチャントを剥がしています。チンケラーという職業はエンチャントを剥がせるんだぜ。昔から変わらないのは政治家と私たちだけだもんね。何の話だこれ。どれだけ政治家が腐ってるか語っ ということで防護合成しております。先ほど検閲されてましたけど、私は過去など気にしません。神々は我々が作る未来を望んでらっしゃるのです。同一すぎた浸透主義怖すぎだろ。なんか敵がいますね。私にはチートという名の千里眼がありますから、さっさとバンされろ。てかおいおい何やってんだ拳で語り合ってます。やばいやつじゃん帰ろう。奈落際に行ったので弓を打ち込んでやります。 あれマリサ帰ったなんなんだ今暴力団を壊滅させてたところだぜ。私の相棒が強すぎる。拳で。ガチで強いじゃん。そろそろ出発するらしいので私も行きます。その前に敵がいますね。惨殺しないと、子は倒せました。ちなみにこの人と通話してました。通話してる人を倒すのはモラルとしてどうなんだ結局敵ですよね。正論やめろ。えー、ということで味方に再生を渡します。先ほどダイヤブロックを渡した人だな。お礼としてホワイトハウスください。強力すぎん。ちなみに今回使う食料はヴァンパイアです。夜の間耐久がついたり、コウモリに変身できる職業だぜ。サムネイル撮影にも重宝しています。 。急にメタイ発言するのコア。コウモリに変身しました。ちなみに小技なんですが日中のヴァンパイアは落下ダメージを無効化することがあります。ということで敵陣に向かいますね。ミッドの木の上に家が建っていますね。こういったものもサンドボックスでしか見られないな。ということで敵陣に来ました。敵はどこだ手足を引きちぎってやる。どこに行きやがった。ここから誰も逃がさねえ。あのレイムさん。はい。ここ赤拠点じゃなくて黄色拠点です。 ということで敵陣に向かっています。赤拠点はこのマップだと拠点から見て右側です。さっきのなかったことにするな。敵陣に来ました。味方さんがすでに拠点を落とそうとしてるな。あんまり防衛。すごい防衛壁ですね。これは防衛壁じゃない。水害だ。私も拠点を落としに来ました。再生飲んでいざ突撃。うわうわすごい混戦地帯だ。まるで渋谷のハロウィンですね。渋谷のハロウィンのゴミ問題は今はん。本当に関係ないよ。 今の話に赤の拠点のライフは残り20を切り、そろそろ喋ることに限界が来ました。両は罪です。拠点が落とされましたね。話し合いの結果各自ネザーゲートで帰ることにしました。無事に帰ってこられたな。次はスカウトにして青を滅ぼしに行きます。色々と忙しいやつだな。しっかり働いてると言ってくれたまえ。ここで私たちが今いるサーバーのご紹介。エレメントというサーバー名で、アナイアレーションなどを統合版で楽しめます。気になったらぜひとも参加してみてほしいんだぜ。ということで青陣地に来ました。オフラインをぶっ倒してなかなかの滑り出しだな。 敵をぶっ倒していきましょう。私の誇りをかけてこの拠点を落とします。ちょっと待って死ぬからやん。よし、明日からお前は誇りの霊夢と名乗れ。考える中で最悪の解明来たんだけど 誰か助けて、ということで青に向かっています。ちなみに今使ってるのはスカウトといって釣り竿で高速移動できる食業だな。ということで前戻りは青陣地、ぶどと桃の産出地らしいです。山形県かなそれと食人文化があるみたいです。ごめん山形県ではなかったわ物騒すぎん。ということで装備をいただきました。一度拠点に帰るみたいです。それになんだ貴様は後ろから殴られてます。まあ私にはグラップラーがあるので余裕で。グラップラーを使用するにはあと2秒待ってください。 まあ非属性がない限り私に負けはないというか攻撃すべてかわせるちょっと待って非属性持ってるのは聞いてないこれはもう無理だな私は絶対に逃げ切れると誓いますえ処理落ちした私の Windows 2000が悲鳴を上げてたぜ脆弱性やばそうここは水に飛び込むんだ 何も言うなあ、ちなみに勝ちました。そっちをちゃんと話して。2試合目はブロックで拠点を荒らします。流れとしてはビルダーで建材を出してスカウトで荒らしに行く感じだな。もう出発するみたいですね。お海の色が銅色になってる。これ触れるとどうなるんだろ。何も起きないですね。エレメントさん訴えますよ。そんなこと言うな。ぶっ殺すぞ。え、今ナチュラル撮影来たんだけど。ということで対岸に着きました。ちなみに我々は暴言などがない健全なチャンネル運営をしております。 向こう岸から我々の大軍が押し寄せてきましたね。パッと見二人しかいなかったけど、そんなことはどうでもいい。ごめん何も思いつかなかった。敵がいたので封印します。ということで敵陣を荒らしていきます。ほとんど見どころないですねこれ。正論やめろ。なんか敵がいるじゃないか。敵拠点なんだしそりゃいるわ。まあ私には最強のグラップラーがあるので負けはない。はというわけで引き続き拠点を荒らしていきます。なんか呼ばれたのでミッド行きます。それにしてもこのマップは広いですね。確かにそうだな。きっと東京湾3つ分はありますよ。 というわけでに、なんだお前は移動中の会話を邪魔する行為は極刑だぞ。厳罰が過ぎませんか。相手の体力は半分を切ってると思います。それは霊夢もだけどな。そんなことはどうでもいい。なぜならこいつらをた、負けました。サムネイル撮影しに行きます。今ですか録画外でやっとけよ。撮影しました。ということで試合が終わりました。どういうこと正直あんまり見せ場なかったのでカットしました。それでは、ご視聴ありがとうございました。